भैयू महाराज आत्महत्याकांड के आरोपी पलक पुराणिक विनायक दुधाले और शरद देशमुख को कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया है कोर्ट ने यह माना है कि इन लोगों ने गंभीर अपराध किया है और भैयू महाराज के खिलाफ साजिश करके उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया कोर्ट ने यह भी माना है कि ये तीनों मिलकर भय्यू महाराज को सुनियोजित ढंग से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे यही वजह है कि गंभीरतम अपराध की श्रेणी में इसे रखते हुए तीनों आरोपियों को फिलहाल जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है यानी अब अभी ने जेल की ही हवा खानी होगी उल्लेखनीय है कि तीनों आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा यह प्रकरण दर्ज किया गया था कि इनकी ही साजिश के कारण भैयू महाराज ने आत्महत्या की है और इन्होंने